tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo al mare come vedete e Dove? A? San Mauro Mare, San Mauro Mare. E su questo bellissimo materassino Io passerò le vacanze con Giorgio e Aurora E voi con chi le passate? Prima di tutto vai con la sigla! Dun, dun, dun. Oggi ci, ci divertiremo un mondo andando alla Fido Beach. Andiamoci insieme!

Andiamo. Famosa battaglia sul Rubicone. Su. Battaglia sul Rubicone. Rubicone. Rubicone è il fiume che abbiamo visto. Uh, che sfocia. Sì. Ok. Nel mare Adriatico. Eh, lo sapevo. Poi di là c'è la ruota panoramica che ogni sera noi vediamo tutta colorata, tutta bella. Però non ci siamo mai andati in teoria. Ma magari un giorno proveremo. thank